Okay guys, aku Daniel, so welcome to the escape. Okay, um, malam ni aku just nak kongsikan satu cerita aku yang <tsk> dah hampir hampir lupa bila mak aku ceritakan balik, mak aku ingatkan aku balik, aku teringat semua terus. Okay, cerita dia sekejap ya. Hmm, cantik tu, lampu macam tu. betul lampu macam ni. Okay, ni. Dan, wait lah. Wih serius cantik. Tak jauh. lah. Nombor, sekejap aku matikan satu lampu. Okay, gam terbaik lah guys. Okay guys, cerita dia macam ni. Um, dulu aku ada sekolah dekat sekolah Cina, darjah 1 dan darjah 2. Betul. Okay. Bila aku dekat sekolah tu, aku masuk darjah 2, um, aku diberi satu... Okay, aku tak nak mention nama sekolah aku. Kalau yang tahu, tahu. Kalau yang buka website um, official aku, korang akan tahu lah. Okay kat sekolah Cina aku tu aku diberi um, satu kitab kitab Buddha dan aku perlu menghafal ayat-ayat Buddha tu semua uh, minta maaf kalau kalau ya kalau betul lah itu kitab Buddha jap ya aku cari kitab Buddha Buddha lah. ah tapi aku dapat tu dalam bentuk ah dia kurang-kurang macam ni lah hmm tak ada. Okey. Aku tak ingat. Um, kertas dia kertas lama. Kalau korang tahu kertas lama tu dia kertas yang nipis macam kertas mukadam yang dulu. Ah. Okey tu. Um, <clears throat> aku diberi buku tu dan aku di disuruh untuk menghafal lah ayat-ayat dalam tu semua. Semua in Chinese. Dan aku perlu baca dalam bahasa Cina. Okey, tu. Satu point. <clears throat> Bila Setiap hari apa aku tak ingat Dia ada macam hari ritual istiadat apa benda tah Aku minta maaf kepada viewers aku yang beragama Buddha Aku minta maaf kalau aku tersentuh agama korang ke apa I'm sorry Disclaimer awal lah Okay, aku disuruh pergi Kita akan pergi dekat um, Macam temple yang kecil tu Dan dekat dalam tu ada limau Ada macam-macam lah, ada apam um, Dan aku disuruh macam pakai apa colok untuk macam menyembah tu. Aku kena buat sekali. Yang aku peliknya kawan-kawan Melayu aku yang lain aku tak uh, dia orang tak tak pergi. Aku disuruh pergi. Padahal dia orang tahu aku agama Islam, cikgu aku tahu. Aku tak tahulah apa niatnya kan. Aku minta maaf um, kalau cikgu aku tengok lah, Kalau dia ingat aku. Aku ingat nama dia Lau B. Hui. Dia selalu jaga kurus. Dan nanti aku cerita lagi. Okay bila bila mana aku diajar macam tu dan cikgu aku suruh aku balik rumah dan praktis. Ah, inilah saat-saatnya yang aku rasa sangat buruk dalam video aku dah sangat hitam lah. Aku uh, balik rumah waktu maghrib. Aku pergi buat ritual tu dekat rumah, dekat ruang tamu. Time tu bapa abah aku dengan mama aku kat dalam bilik. Semua um, ya, betul lah. Aku tengah buat, tengah praktis-praktis tu sambil tu aku pegang aku punya kitab tu, kitab Buddha tu. Tiba-tiba aku kenapa? Ha, tiba-tiba aku ditepuk dari belakang. Kapang aku dalam pang. Ha, kau rasa siapa lempang aku? Abah aku. <laughs> yalah, kalau aku fikir sekarang yalah kita agama Islaman kita ibarat orang kata hampir itu aku rasa dah murtad kot. Dah murtad um, bapa aku bantai aku cukup-cukup Dia pukul aku cukup-cukup Dia tanya mana aku belajar Mana aku dapat buku ni semua kan Yelah Kita agama Islam kan <sighs> Aku bagi tahu lah kat sekolah aku tu semualah Aku ceritalah semua kat dia Dia suruh aku mengucap balik Dia suruh aku baca Al-Fatihah balik semua Alhamdulillah aku boleh baca Dan Alhamdulillah Aku Islam Alhamdulillah Uh, kepada Chinese Buddha um, Bud Buddhism eh Buddhism eh Buddhism apa pula agak ya orang yang beragama Buddha yang tengah menonton video aku ni aku minta maaf awal-awal um, kalau aku tersalah kata ke mengenai korang punya agama kita masing-masing ada kepercayaan masing-masing uh, okey dalam Islam kalau kalau semua in it is general lah dalam Islam kita perlu um, macam mana nak cakap kita tak boleh makan makanan yang haram saja semacam babi dan juga binatang-binatang yang tidak disembelih seperti ayam yang hanya dipotong kepala macam itulah. Um aku disuruh um, diajak makan babi dengan cikgu aku sendiri dia kata sedap. <laughs> Alhamdulillah lah nasib aku tak makan sekali. Time dia dah ajak aku makan tu aku nak pergi, nak datanglah nak dekat tiba-tiba ada horn kereta Alhamdulillah mama aku sampai tepat on time tepat pada masanya dan aku cakap cikgu aku aku cakap Chinese waktu aku dah jadi dua aku dah satu aku boleh cakap Chinese tapi sekarang aku dah lupa dah yang aku tahu bagi, bagi tahu nama um, ni Hauma tu semua tahu tak ni Hauma wo mei ni e um wo hui chang huai <laughs> itu je lah yang aku tahu um, uh, aku balik dan ya yeah. okey ha itulah aku rasa aku akan berhentikan video sampai sini saja so guys jangan lupa subscribe like comment and share aku Daniel skip in house peace assalamualaikum